Salut! Ehm, astăzi vreau să vorbesc despre a încuraja. Ehm, am vrut eu așa să fiu, să fac pe inteligentă, dar nu reușesc. A încuraja înseamnă pentru mine a inspira. Ehm, mi-e foarte greu să mă duc la oameni să spun vai ce bun ești și dacă o fac, sunt puțin cam falsă câteodată și mi-am dat seama că totuși eu place să încurajez prin propriul meu exemplu, cumva. Muncesc la asta toată viața. Pentru tine ce înseamnă încurajare?